Hola, estamos acá en el metro porque el día de hoy les vamos a contar que nos invitaron para ir de público a un programa que se llama K-Rush, que es de KBS y em, va a estar invitado Shiny y nosotros vamos a ser como parte del público entonces eh, estamos un poco así como expectantes al saber qué va a pasar ahí les voy a contar, tengo el corazón así como a mil por hora porque es muchos años que no veo a Shiny pero bueno, ojalá que esta experiencia sea muy buena y con toda la buena vibra y eso Así que nos vemos allá y ahí les cuento cómo, resulta. Ya llegamos acá a KBS, estamos esperando que nos vengan a buscar y cachai, que nos acabamos de enterar de que el Music Bank se cambió de locación y ahora es acá, entonces vamos a estar como en el mismo edificio, en el mismo piso donde BTS va a estar en el Music Bank Qué chico el mundo, weón, de verdad sí, es como muy, muy qué chico el mundo quédense a ver cómo resulta esto, vamos Em, ya salimos y les tengo que contar de que esto fue totalmente diferente a lo que puedo haber pensado. Estoy en shock, estoy living, estoy mal, estoy, estoy living. ¿Tú cómo estás ahí? Flipando así. Demasiado en shock. Nosotros veníamos con la percepción de que íbamos a ser público de un programa porque no cachábamos muy bien de lo que se trataba. La cosa es que llegamos, básicamente estábamos a un metro de Changi éramos el MC, nosotros dos y de repente entra Shiny y ya ellos como que terminando los últimos detalles se sentaron y yo así mi corazón, tum, tum, tum, tum, porque era como, wow, así como... Yo recuerdo haberlos visto para el concierto en Chile, que eran preciosos, que eran dioses, pero con los años te puedo decir que son aún más dioses. Entonces, como que loco, qué onda esta gente. Y cuando entraron, cada uno los saludó. Exactamente. Pues, son un grupo demasiado, demasiado humilde. Onda. Em, nos hicieron sentir súper cómodo, confortable y bueno, se supone que la dinámica era de que ellos están celebrando 10 años del debut. Entonces querían tener a dos personas que hayan estado en el concierto de Chinese en Chile, entonces nos contactaron a nosotros de que pudiéramos ir y compartir un poco nuestra experiencia. Lo primero que nos preguntaron eh, fue de que nos presentáramos, entonces nos presentamos así y cuando nos presentamos, eh, hace un comentario y dice así como, ah, pero no es coreano. Y yo así como, hola, vengo de Chile y todo, y fue como, y Onyu dijo, ¿no es coreano? Así como, Hanguk manía. y yo así como, oh, ah, ya. Porque habla muy bien coreano. <laughs> Mentira, mentira, mentira. y después, eh, la manga se presentó, y empezaron a bailar la Macarena. Exactamente, por eso la Macarena, porque, bueno, como todo coreano cuando conoce a la Macarena, empiezan a bailar la Macarena, porque Macarena, Macarena, baila la Macarena. Ya después de eso empezaron a hacer más dinámicas, más dinámicas y nos preguntaron si es que Shiny era conocido en Chile. Y yo les dije así como, obvio, Shiny es uno de los grupos más populares del mundo y obviamente también es popular en Chile y en Latinoamérica. Me preguntaron después así como, ¿qué tan eh, populares son? Y yo así como que colapsé realmente porque dije, ¿cómo le explico qué tan famosos son? Entonces como que yo les dije en coreano, no sé si me habrán entendido muy bien, pero les dije así como, em, son tan famosos que llenaron el Movistar Arena y estaba lleno el Movistar Arena cuando fue su concierto en el 2014. El MC no me entendió muy bien porque igual mi coreano no, es muy bueno, por supuesto. todo lo entendimos, todo lo Claro, y fue como, y yo así como, ¡ay! Es muy difícil, como, ¡oh! Te tapé, te tapé. Y después de eso eh, empezaron a, hablar de cuáles eran las canciones favoritas de cada uno de, ellos y después nos preguntaron a nosotros cuáles son sus canciones favoritas. La Maca dijo... Eh, Deriroga. Mi canción favorita de Chaini desde siempre ha sido Nuna no Muy Epo porque yo con esa canción conocí a Chaini. A mí me gusta el K-pop hace 10 años y justamente cuando yo conocí el K-pop, Shiny estaba debutando. Entonces, como que hice memoria y fue claro, yo cuando empecé a ver el K-pop, por ejemplo, cuando obviamente Super Junior ya había debutado en esa época, pero Shiny debutó y obviamente fue como la revolución del K-pop en esa época porque fue como, wow, un grupo de cinco chicos que también tiene un K-pop súper diferente y hoy se me vinieron demasiados recuerdos bonitos porque en esa época me acuerdo que Chiny era, estaba Super Junior y Chiny así como el mismo nivel de popularidad, era así pero amazing. Eh, me hicieron cantar eh, pues. Nuna no Muyepo, entonces yo canté así como Nuna no Muyepo y después yo hice una parte así como I need a replay Y como, que se cagaron de la risa porque dice I need a replay Y fue como que se rieron mucho así como <laughs> ah, Sí, así, así como que, como que Como con toda la pasión el MC también nos preguntó así como en inglés, como para que no fuera tan difícil, así como ropa interior, ropa interior, así al escenario, ¿por qué? Y yo así como que ahí me acordé de que en Latinoamérica tenemos la costumbre, bueno, las fans, ustedes que están ahí, <laughs> le tiran como ropa interior, ¿cachai? Al escenario. Entonces como que estaban hablando sobre ese episodio. Y sí que nosotros nos cagamos de la risa y yo así como, ah, disculpa, disculpa. Y me preguntaron, ¿por qué hacen eso en Latinoamérica? Y dije, lo que pasa es que los fans latinos somos un poco apasionados, entonces como que queremos demostrar nuestra pasión mucho, pero le dije, si no es nada así como eh, en modo de insulto, nada, les traté de explicar como es la mejor manera y dije así como, ocho son mitad, así como, disculpa. perdón, perdón. Y dijeron, no, no, no, no, no piden disculpa porque como que es entretenido, como que para ellos es una, era, anécdota. una anécdota que la, contaron mucho. Y ya cuando hablamos de eso, así como que eh, ellos se despidieron, eh, después nos dieron las gracias a nosotros como ahí en el mismo set en el programa y em, después dijeron, ya, ahora para finalizar vamos a tomar una foto y nosotros así como, ¿what? ¿Foto? ¿De qué? Y miren. Tenemos nuestras fotos con Shiny. Muy Sí, la mujer tiene dos, yo tengo una. Después le dije a Mino si es que no podía tomar una selfie así todos juntos. Y dijo, sí, obvio, no hay problema. Y ahí todos nos tomamos una selfie así súper bacán y todo. La, la, emoción que yo puedo explicar en este momento es como que no, sé, como que en realidad no tengo palabras. Porque si bien obviamente muchos saben que mi grupo favorito obviamente es Super Junior y BTS, pero eh, también conozco y respeto a Chinese desde siempre. O sea, yo en el concierto de Chinese te juro que estaba así, pero loco, cuando fue en Chile. Y yo creo que toda la gente es fan de Chinese. O sea, alguien que no sea fan de Chinese o sea, tiene que estar chalado a la cabeza, ¿cachai? Exactamente. Entonces, eh, más encima el álbum nuevo, o sea, si la gente no ha escuchado el álbum nuevo de chinese es porque está loca. Porque ese álbum, o sea, es pedazo de álbum. Pedazo de álbum. acá espero. Sí. Y más encima aquí en Corea está sonando mucho y yo sé que en Chile y en Latinoamérica también. Después de eso, ellos se despidieron, dijeron así como muchas gracias y todo, y se fueron. Y nosotros quedamos así como, ¡guau! no sé qué hacer. Nos regalaron un peluchito. Sí, nos regalaron dos de estos peluches que son de la KBS. Y tenemos selfie con el... Con el MC, sí, también vamos a dejar aquí nuestra selfie con el MC, que también es un MC súper, súper conocido acá en, Corea. Fue una experiencia súper, súper bonita. No, no les pido que como que se sientan representados conmigo como fans. Lo que sí tratamos de hacer fue acercar un poquito Latinoamérica a Chalini porque les dijimos muchas veces, muchas veces les dijimos, por favor, vuelvan a Latinoamérica porque realmente, o sea, somos conscientes de la cantidad de fans que tiene China en Latinoamérica. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, nosotros quisimos eh, hablarles siempre de Latinoamérica, eh, hablar sobre los recuerdos del concierto en Chile y bueno, creo y espero que se haya cumplido ese objetivo. Em, espero que también la gente que pueda ver el programa también ahí nos vea y nos perdone si es que nos pusimos muy nerviosos, pero yo creo que si ustedes estuvieran en nuestra condición también hubiesen estado así de nerviosos porque realmente tener al frente tuyo una banda de calidad mundial como lo es Shiny, o sea, nada que decir. Bueno, ahora vamos a despedir este video, le quiero agradecer a todos por haberlo visto, seguimos así como, oh, pero bueno, estuvo muy feliz de haber representado, aunque fuera un poquitito, a Latinoamérica junto a Chaini. Les dijimos todo lo que las fans lo aman, lo hicimos muchas veces, así que de verdad, de verdad, de verdad, no los defraudamos. Dejen abajo en los comentarios em, qué opinan ustedes de esta experiencia que tuvimos. Recuerden también suscribirse a, este canal, darle un me gusta y, apretar la campanita. Y apretar la campanita, sí, para que le lleguen las notificaciones. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima. Bye bye.